تشریف فرمانے حضرت ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ عدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پوچھا اپنے بابا حضور حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی تھی ابا حضور تسی علی دا چہرہ بھی بڑا تک دے ہو تے علی دا ذکر بڑا کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دا چہرہ بھی بڑا تک دے ہو علی دا ذکر بھی بڑا کر دے ہو آپ نے فرمایا جدو دا حضور دی زبان جو سنے ہیں علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے علی دا چہرہ تکڑا بھی عبادت ہے میں انشاءاللہ دو تین اشار میدان خیبر دے اندر جانا ہے میں علی دی پاور تسڑی ہے بلکہ علی دی پاور تا کیا اشار ہے وہ کافر لوگ روکتے سن نہ نماز واسطے مولا علی پاک جو جاندے سن وہ کہندے ہیں علی پاک دی نماز قضا ہو جاوے قضا ہو جاوے بڑی کوشش کر جان کہ علی پاک مسجد نہ پہنچے انہاں ایک دن سوال کرتا علی او دسو جڑے بچے دین دین او دسو جڑے بچے نہیں دین آپ نے فرمایا انہوں نے کیا سی کہ گنتی شنتی کرن لگ پائے گا کہ مولا علی پاک تے میرے مصطفیٰ نے مقامی اتنا دے چلے سبحان اللہ جناب مصطفیٰ اس بڑا مقام ہے کہ اپنی پاک بیٹی علی دے گھر سبحان اللہ سیدہ جناب نشان دے اندر ایک اشار میں سنانا تھا نو دو اشار امام حسین ابن علی پاک اور دو اشار مولا جناب اس بعد میری حاضری انشاءاللہ کمپلیٹ اور میں جناب حضرت علامہ کاری مولانا ناظم حاصل صاحب میں جناب دے میں کا حوالے کروں گا جناب محترم توجہ تسی کرنی ہے میں سب پہلے ذکر جنہ کرنا لگیا ایک پاک ہستی دا ذکر ہے تائیدار گولڑا شہن شہ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ نے کلم اٹھائی اور سیدہ جناب دی شان دی اندر میں پہلا جملہ دے رہا سیدہ جناب دی شان دی اندر اکی مولا ایک کنات دی اندر اور جناب امام حسین ابن علی دی شان دی اندر سنے پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ تائیدار گولڑا شہن شہ گولڑا آپ فرماتے ہیں ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ فتحہ کی شان ہو نہیں سہی رقم بنتے شہے پتہا کی شان کیا گیا ہو قطرہ ناچیز سے دریا کی شان کیا گیا ہو قطرہ ناچیز سے دریا کی شان اور فرماتے ہیں اہل محشر اہل محشر اہل محشر جس کی آخری پر رکھیں گے محشر جس کی آمد پر رکھیں گے نیچی نظر کس قدر اونچی ہے اس شہزادی والا کے ساتھ اور آپ فرماتے ہیں جب سبا نیجے پہ ہوگا سورج من کرو جب سبا نیجے پہ ہوگا جب سبا نیجے پہ ہوگا سورج من کرو اس طرح تم پر کھلے گی اس ٹنگ کے اوپر کھلے گی چادر سیدہ زہرہ کی شان اس دم تم پر کھلے گی چادر سیدہ زہرہ کے ساتھ سیدہ زہرہ کے ساتھ سیدہ زہرہ کے ساتھ اور کوئی شاعر قلم اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بوٹا پیاردہ سوکنی سکدہ خید کدیوی